ਨੰਬਰ 3 ਬਾਹਾਂ ਹਿਲਾ ਕੇ ਸਾਹ ਦੀ ਕਸਰਤ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪਸਲੀਆਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖੋ ਮੋਢਿਆਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇ ਰੱਖੋ ਨੱਕ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹ ਲਵੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਸਲੀਆਂ ਦਾ ਹੇਠਲਾ ਪਾਸਾ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਬਾਹਰ ਛੱਡੋ ਤੁਸੀਂ ਪਸਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਹੁਣ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਫੜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਸਾਹ ਲਵੋ ਇੰਨੀਆਂ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕੋ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਖਾ ਲੱਗੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਹ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਬਾਹਰ ਛੱਡੋ 3-4 ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਗਰ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਸਰਤ ਵੱਲ ਚਲੋ